fiquei sem graça. Ai, tá isso, amiga. Eu vou dar umas patadas nessa cara. Pra parar, amiga. Amiga, para. Amiga, tô falando com você pra parar, amiga. Ah, não, amiga. Eu tô ficando sem graça, amiga. Ah, não, nossa. Ah, não, amiga. Para de me filmar. Tô ficando sem graça. Vou dar umas patadas nessa cara. Você vai ver. Ah, não. Vou sair daqui. Vou sair daqui, velho. Nossa, minha amiga não para de me filmar sai daqui. Aí, vou olhar não, eu vou tomar banho. É isso que é luxo. Ei, que é isso, que é isso, que é isso? Ei, é, ei, é, vem cá, vem cá, vem, vem cá. Não, pode vir cá, vem cá. Eu te pego, eu te pego, agora eu pego. Ah não, amiga, até tá aqui tu tá me filmando, amiga. Tá ficando sem graça. Amiga, para. Não, ó, pode parar, pode parar, amiga, pode parar. Para, amiga, para, amiga eu vou sair daqui. vou dormir, assim, a senhora me deixa em paz. Vou tomar banho. Ai, ai, tomar banho é tão bom. Ai, ai, acho que eu vou cantar até uma música. Chuveiro, chuveiro. Amiga, você tá me gravando de novo. Amiga, o que, que eu falei com você? Amiga. Tô olhando pra minha cara, não tô rindo pra você não, amiga. Eu tô com sono, deixa em deixa eu dormir, amiga. Eu quero só ver o que, que você tá fazendo. Não, não, não, não vai não. Vai não, eu vou te morder. Ó, oh, ei. Ó, oh, para de mexer comigo. Não, é só uma lisa. Para, para. E... Isso, amiga. Vai lá buscar água pra sua mãe, vai. Senão eu te mordo, as minhas garras. a minhas garras, amiga, eu vou te morder. Eu te arranhar, tanto faz. Amiga, para. Para, amiga. Para, amiga. Para. Deixa eu tomar banho em paz. É. Deixa eu ficar em paz. Deixa em paz. Deixa em paz. Ah, não, vai lá mais não. Assim eu fico sem graça. Ai, ai, ai, ai. Ai, você me machuca. Você me machuca. Então me deixa em paz. Então me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai. Hum. É isso que eu gosto. Eu quero tomar banho. Deixa em paz. Tá bom, vou te deixar em paz.